Hammaga alamlar, assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Alloh e, uzoq kutilgan darslik, ya'ni materialni, matoni, materialni yasash ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun bizga kerak bo'ladi mato va oddiy kaloni fizikal MTL. Xo'p, mana ochib olaman hozir. Hozir mana bunaqa e, ahvolda Xo'p, birinchi fizikal materialni yasash ko'rsataman, keyin fizikal materialdan keyin e, oddiy shu o'zimizni Leg SNTLga ham o'tib ketamiz. Hop, fizikal materialda bizada mana bitta shin e, layer degan narsa qo'shilindi. Bu narsa bizada e, oldin fallof bilan chiqariladigan o'sha anaqani, matoni effektini chiqarib beradi. Hozir masalan, hamma rangini qora qiladigan bo'lsam, bu narsa e, yaqqol ko'rinadi. Hozir ko'rayotganingizdek, oddiy qora hech narsa anaqasi-yu, material bo'lib turibdi. Hop, endi shinni qo'shadigan bo'lsam, bir beramiz mana buncha ikkalarida mana bunaqa narsa effekt hosil bo'ldi hop buni yana ham yaqqol ko'rishimiz uchun mana buni bittasini qizilga o'tkazaman ikkinchisini yashilga o'tkazib olaman yana bir biriga umuman tepa teskari bo'lgan rangdagi shunda mana bunaqa narsa hosil bo'lyapti bizada переход ho'p buni qora qiladigan bo'lsa o'sha bu qatlariga ta'sir qilayotganini ko'rsak bo'ladi ho'p mana bu e, bundagi roughness bizada buni e, qanchalik ta'sirini ko'rsatadi misol nol o'ndan bir beradigan bo'lsak faqat mana bu chekkalarini o'zida qoladi va asosiy materialimizni e, bizada unaqa katta nur tarqatmaydi o'zida ya'ni varsinkalari bo'lmaydi agar buni kattaroq misol nol o'ndan sakkizga beradigan bo'lsak asosiy materialimizdan rangini mana bu shin layer yopib hop shin layer e, asosan oq bo'ladi shunga oq rangda qoldiramiz e, mana bu yerda o'zimizga misol materialimizni yoqqan e, ko'nglimizga yoqqan rangga beramiz taxminan mana bunaqa qizil rang olamiz hozir ho'p endi sal murakkabroq matolarga o'tadigan bo'lsak bizlar keyin mana bittagi rafni sal masalan agar buni kichkinaroq beradigan bo'lsa refleksini ya'ni refleksing bilsimiz bizlarda mana bunaqa villur materialga aylandi villur deydimi velvet deydimi Bunaqa nomini yaxshi bilmayman shunaqa materialga aylandi ho'p endi davom etamiz bundan yana ham e, boshqacharoq material yasaydigan bo'lsak ho'p materiallarda yana e, bitta anaqa bor e, funksiyasi bor u har xil mayda chuyda g'ijimliklari bo'ladi u narsalar normal kartalar yordamida chiqarilinadi hop hozir bu yerda normal karta yo'q ekan men hozir ko'chirib qo'ygandim Hop. mana oddiy o'sha normal kartamiz hozir rasmini ko'rsataman qanaqaligini bbmh bosgan bo'lsak bizda mana bunaqa g'adir budir karta mavjud hop okey buni mana taylingini kattalashtiramiz butondan bir butondan bir berib kattaroq oldik endi buni mapsda hop korona korona normal Hop, normal beramiz. Va e, ulashdan oldin mana bitta add gammat input qilib olamiz. Busiz e, hozir bizga korona baqirishi mumkin. Xato qilsam deb. И buni base bumpga beramiz. Base bumpga bergan paytimizda hop mana bunaqa narsa hosil bo'ldi bizda. Hop, effekt juda kuchayib ketib qoldi. Shunga mana kamaytiramiz. 0.1 gacha. bizada ozgincha bo'lsa masalan g'adirib turaylik o'shanda ishimiz yana ham ochiladi hop mana buni nol butun o'ndan oltigacha chiqaramiz ya'ni bizaga salmatviy mato kerak rofnisi hop buni buni ham hozir sal ko'tarsak bo'lar ekan nol butun olti taxminan ana effekt hosil bo'ldi bizda ho'p endi bundan ham e, yana dalshib ketadigan bo'lsak hozir ham birinchi yasalgan materialimizni kopiya olaman hop qizil qizilni hozir ko'p qilib olaman o'shanda sal e, nima desa bo'ladi Nech xil material yasaganimizni o'zimiz oxirida ko'rsak bo'ladi masalan mana bunda qarang ko'rsak bittasini sal to'qroq Okay. va bundagi mana bu e, shin layerni kamaytiramiz nol butondan to'rtligacha taxminan kamaytiramiz ozgincha qolsa yetadi Xo'p, glossinessi isi mana buni ham ko'taramiz nol butondan olti nol butondan sakkizligi ya'ni e, rafnisi bizada anaqa matoviy e, material hosil bo'ldi buni yana bitta nusxa olamiz bundan Xo'p, ikkinchisini xo'p, shin layerini ko'taramiz ya'ni 0.8 butondan sakkizligacha va e, bunga mana kamaytiramiz masalan nol butun o'ndan to'rtligicha olib chiqamiz ho'p endi bitta korona materialsdan korona layer template o'tib ketamiz hozir korona layer template ikkita materialni aralashtirib turib bizga uchinchi materialni esa beradi ho'p layer materialni assign qildik har doim birinchi slotga bergan paytimizda bizada material o'zgarib qoladi ya'ni yuz foiz o'tib ketib qoladi buni ham yoqdan protsentajdan boshqarsak bo'ladi lekin protsentajdan boshqarish bizga yaxshi effektlar bermaganligi uchun biz kartalardan foydalanamiz ho'p masalan ana bu kartani oladigan bo'lsak ellik yettini qanaqadir materialni kartasi yoki mana bu yetmish uchni oladigan bo'lsak yetmish uchda yaqqol ko'rinadi hozir mana olamiz va tashlaymiz bu karta mana e, mask bir degan joyga ulanadi shunda bizada ikkalovini э, aralashtirish bo'yicha maska hosil qilib beradi hop kartani talingini kattalashtiramiz o'ndan bir o'ndan bir shunda bizada mana bunaqa velvet e, mato materiali hosil bo'ladi bu e, materialni hop uchtadagi hozir e, model qo'yayotganlar ham bor oranglarda ko'p so'rashdi qanaqa qilib chiqarsa bo'ladi mana o'sha mana shunaqa yo'lda chiqariladi agar xohlasanglar mana bu velvetni materialini ikkalovini bampiga ham berib shunda effektinglar yana ham kuchayadi hop mana base bampga shuni olib chiqib beramiz faqat mana bu bampni sal e, kamaytirish uchun e, xohlasanglar mana bu yerdan kamaytiringlar ya'ni eng pastga tushib turib hop bampni keyin ko'paytira olmaslikka e, nima qilinglar iloji boricha e'tibor beringlar chunki bamp ko'payib ketib qoladigan bo'lsa ishinglarni buzib qo'yadi nol butun bir hop adashtiravyorapti o'sha odamni ikkita anaqa ikki xil sistema hop bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ldi endi xuddi shu mashi materiallarni e, oddiy o'sha korona legacyda ko'rib chiqamiz korona legacyda ko'rishimiz uchun bizga bitta e, nusxa olishimiz kerak bo'ladi assign qilamiz hozir mana anaqa material holatda turibdi diffuse diffusega generaldan falloff beramiz falloff bergan paytimizda xuddi o'sha shin layerni effektini ko'rishimiz mumkin bo'ladi faqat bu yerda mana har xil yana anaqalari bor xohlasanglar frenelga o'tkazib ko'ringlar xohlasanglar yana shadow light mana bu har xil yana variantlari bor ko'rib chiqsanglar bo'ladi o'zinglar man hozir e, perpendicular parallelda qoldiraman va mana bu yerda mix curve bilan boshqaraman misol mana bu o'zgartirib teskari tomonga hop mana butlariga o'zimga kerakli joylariga nuqta qo'yib olaman hop bu anaqalarni man misol internetdan tayyor ko'rib olgan bo'lganim uchun hozir bemalol qilishyapman agar sizlar hali ko'rmagan bo'lsanglar internetdan e, qarab chiqsanglar bo'ladi bu frenel e, nastroykalarini biznesni o'z beramiz bularni hammasi o'sha anaqada bor ochiq anaqada e, kutubxonada sal mana bu anaqani kattalashtiramiz farqini bizda mana bunaqa narsa hosil bo'lyapti hop kontrast o'rtasi sal bundoqroq bo'la qolsin hop bu o'sha birinchi yasagan materialimiz bo'ldi buni rangini mana bu yerdan boshqarasizlar follovga masalan shu qizilni beradigan bo'lsanglar mana taxminan o'sha e, materialni rangi hosil bo'ladi faqat bunu ham yoqqa ham berib qo'yishni esinglardan chiqarib qo'ymanglar buni bu yoqqa berib bunisini ozgincha to'qroq qilib qo'yasizlar shunda o'sha e, birinchi anaqa deydiki material hazır bo'ladi ho'p endi xuddi mana bunaqa material yasamoqchi bo'lsanglar ya'ni velvet yasamoqchi bo'lsanglar bittasini olasizlar ikkinchisiga nusxa qilasizlar mana bu tomondan mana buni olib tashlab turib rangini o'zini kopiya qilib olasizlar masalan mana bu qizil okey buni e, maniki past qilamiz Kelo'nu hozir aralashtiramiz hop materials hop korona korona layer template. layer template o'zgarmagan hammasi bir xil o'shaning uchun mana shu layer templdan bemalol e, bitta o'rganib olsangiz foydalanishi mana shu yordamida ketishinglar bo'ladi hop mana bunaqa holatda bo'ldi hozir siz qanaqa materialga o'xshamay qoldi hop mana mask birga xuddi shu boyagi kartamizlarni beradigan bo'lsangiz, qanaqa effekt hosil bo'lishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi olamiz va mazkurga beramiz bizada xuddi o'sha velvet material hosil bo'ldi hop buni bunda invertga yaxshi ekan hop yoki mana buni rangini ochartiradigan bo'lsak teskari tomonga ya'ni bunisini to'qroq unisini ochroq qiladigan bo'lsak ishimiz yana ochilar ekan hop buni ochroq qiladigan bo'lsak mana bunaqa mana barxitli material hosil bo'ldi Xo'p, endi hozir yana bundan ham e, dars ketadigan bo'lsak, ya'ni bamplar bilan ishlaydigan bo'lsak bo'ladi. Qanaqa narsa hosil bo'ladi? Bampdan anaqa hozirgacha bo'ldi. Buni boshqarasi 0 boshqarasini 0.1 bersak yetadi. Xuddi shu boyagi material, faqat rangi boshqacha bo'ldi. Xo'p, endi materiallarni yana bundan tashqari bunaqasi bor. Korona, hop, legacy entile ochadigan bo'lsak fallof beramiz bunga shu boyagi fallofni fall oq qora qilib olaman bittasini qop qora ikkinchisini oppoq qilib olaman hozir bunda kartalar bilan ishlaymiz ya'ni mana bunaqa narsa hosil bo'ldi bizada hop misol sizlarda oliylu qanaqadir mana bunaqa tekstura bo'lsin we've kind of unda mana view image taxminan mana bunaqa material teksturasi bo'lsin buni masalan sizlar bunaqa yaltiroq holatda o'sha esgan anaqada yasamoqchisizlar ya'ni korona oddiy materialda yasamoqchisizlar buning uchun sizlar oddiy rangini ya'ni birinchi bittasi to'qroq ikkinchisi ochroq bo'ladi ochroqni ham kulasizlar va e, ikkinchisini maps bilan hop general color correction orqali ham biyakolisli ya'ni birga ulagan paytinglarda hozir mana farqi umuman yo'q bo'lib qoldi ham color correction nastroykasidan ham to'qini ozgincha to'qartirasizlar misol nol butondan yetti hamini sakson foiz deydi 60 60-80 foiz mana rasta oladigan bo'lsak bizada xuddi o'sha yaltiroqli ham anaqalar ko'chdi xuddi mana shu materialni masalan fizikalni yasamoqchi bo'lsanglar mana teksturani olamiz ochib turib material korona korona fizikal material bu e, fizikal materialni ishlaydiganlar ya'ni korona yettiga o'tganlar e, youtube tomoni bo'ldi hozir oldingi ekan anaqa anaqa qilib o'tirmasdan mana bitta shinlarni bitta bosib qo'yadi и misol mana bu o'ziga kerak bo'lgan sonni yozib qo'yadi masalan 0.6. yaltirash koeffitsiyenti ham oshib boradi ho'p xuddi mana mana shu kartani endi bilamanmi misol e, color correctiondan o'tgan kartani olib turib bunaqaga ulashadi shinni mana bunaqasiga shin layer amountga e, to'g'ri colorga instance xuddi o'sha effekt xuddi o'sha natija avvallari e, mamka ekan shin layer xuddi shu effekt xuddi shu natijani shunda olishadi hop ho'p e'tiboringiz uchun rahmat dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman xudo xohlasa keyingi darslarda yana ko'rishguncha